صبيت حمزه جالكسي لينا ذلك باش حنايا باك على الروجي المليار دو فرحه انا خيالي

ربوعة حسن مرو وفني عشار هذه تريز زمسان زمسان قاعد ولاد رياح مغنية بايو يحيى شيراز عمري شيراز عمري يحيى كابيتان قال لي شيراز عمري كابيتان طيب وسعد بايو ولاد رياح خوي فولو خوي خوي عرب ولاد رياح بايو حمزه بولو ولاد رياح ولا مزمن يومي يومي راشد الحنايا هو قرع باريس طرطار معنا بتاع مع الميكاليف طرطار طياره بزاف مع الدوق احلى طياره طياره هاك شايع طياره اوه يا ويحيى الطياره إيه.

mają. Grzewa Morak. Ty są mi, ty są mi mają. Ale byliła. Tam